سعدونا في دنيا وفاطمة الزهراء القبر وفاطمة 哦。 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصله وسهل قد قطعوا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد عواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على وافتح من الخير كل مغلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالله بالمؤمنين رؤوف رحيم الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى النبي محمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد يا أحمد المسجد الأقصى في تلك الليلة المسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي محمد يا صديقا بالوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي الوحود حياهم الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة بنا نسعى ونقبل كعبة محروسة الكون أضاء اهتمامك شريفا هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة نسعى ونقبل كعبة المقام بنا نسعى ونقوم